به نام خداوند ایران زمین زن و زندگی عشق برتر به این به یارای هر دخت این مرز و نگون سار سازی کردار شون چو میهن به بیننده آمد پدید یکی دیده والاتر از زن ندید زنان را در ایران ما شیر زاد زنان را در ایران ما شیر زاد که شیران ایران زمین زنده باد نه ترسی بند و نه از رنج و درد نه از دیو میدان و نه از دیو میدان و نه از نبرد اگرچه اگرچه بسنجی شد دست و پای اگرچه به شد دست و پای به چنگال ظلمت نگیرد جا به چنگال ظلمت نگیرد جا کشانم خفت به خاک سیه برآورند سر تا به خورشید و آسمان را دیدید خداوند ایران را دیدید اهورا مزدا را دیدید آسمانش را با نقشه ایران و یاد زنان ایران کرد آفریدگار هستی آفریدگار هستی نظم حاکم بر هستی اهو را دانای توانا زنان ما گذارند بر سر کیان تاج را فلک را شکافند و امواج را فلک را شکافند و امواج را سرانجام آینده در دست ماست که از دست زن هر چه ریزد تلاست نباشد اگر زن در ایران ما چه بهتر نباشد تن و جان ما زن این گلستان زن انگلستان، زن ایران زن آریایی جهان آریایی زن این گلستان ز گلها جداست زن از باستان نور چشمان ماست زن از باستان نور چشمان ماست به جان هر چه شماریم از اوست به جان هر چه نیکی شماریم از اوست نکویی به دل هر چه داریم از اوست همه کار و افکارشان زندگی همه راهشان آفرینندگی ژینا آفریننده زندگی بخش حماسه سرشته است بر جانشان کلید رهایی در دستشان ز جان و خرد مهر زن برتر است به جان و خرد مهرزن برتر است یاقوت لعل و زمرد سر است جهان بانوان جهان بانوان جهان بانوان بر شما این سرود هزاران سپاس و هزاران درود هزاران سپاس و هزاران درود فرزین عزیز این جدیدترین کارش امروز هم که دیدیم تمام یه روز ترانش رو پخش میشد در مرکز شهر لیون و خودش هم که ما ماشاءالله امشب میبینیم شاهدتون شد It will be a very good match. <laughs> And علی لفاف Ale Rafat and Ale Iran. Very good. Good. Good luck, good luck, good luck and America, good luck Iran. Good luck Iran, good luck America. Yes. France or good ای نام جاودانی ایران ایران ایران ای نام جاودانی ای لایق بزرگ عنوان قهرمانی به آسمون بلنده فریاد شادمانی همه با هم یک صدا یک ایران ایران ایران ایران ایران ایران نامآوران امروز این چهره های پیروز بود و نبودشون هست مدیون نسل دیروز نسلی که با کلانی روشن و عادل خانی چیزادگان و پروین گلی چاشتیانی بهزادی و حجازی نظری و کاشانی ایران